السلام عليكم في حلقه جديده على قناه Moroccan Car Driver. اذا كنت اول مره كتفرج فينا هذه القناه اختصاصيه في عالم السيارات فيها les test drive التجربه ديال السيارات فيها لي مينو proprio. كنجيبوا الناس اللي عندهم سيارات معدلين ولا collection ولا sportives كيبريزونطيو لنا الطوموبيل ديالهم وكاين برنامج معلومات مفيده الا بغيتي تبقى متبعنا ما تنساش تابونا ضروري like. غنشوفو من ليكستيريور الطوموبيل ما عندهاش علاقه ب la Captur اللي كانت قبل منها اللي plus agressive عريضه ب 2 سنتيم la calandre تتبان لك كبيره وفيها هذا الخطيط هذا en chrome المهم عطاتها شويه le luxe les optiques full LED اللي ولاو من لونطري دكام المهم les optiques Pure Vision ديال رونو ليد بيور فيزيون لي زونتي برويغ راه ما بقاوش هادو حيدوهم اللوغو غونور تيكون تحتو la caméra ديال 360 هذه الكاميرا الاولى عاد نوريكم الكاميرات اللي الثلاثه اللي بقاو فين كاينين غنجيو من les côtés. اول مره داروا فيها les jantes 18 pouces. كان قبل la Captur القديمه كان فيها حدها 17 آه، pouces. les extensions ديال les ailes في اللون noir mat. وهنا زادوا ليها واحد اللعيبات خفاف هنا فيهم chromé. وهاد la ligne chrome هادي كتكون واقيلا في ال Intens. و les couleurs في ليكسبلور وال Intens فيهم bi-ton. وعندهم par exemple الا كانت الطوموبيل بيضاء كيمشي معها ال toit noir. الا كانت par exemple زرقاء كيمشي معها ال toit gris وتا noir حتى هي كيمشي معها ال toit gris ممكن واحد le choix les couleurs واحد les combinaisons زوينين la version ديال لي سي هي l'Intens mais زايدين فيها واحد les packs آه، فيها toit ouvrant آه، فيها l'antenne requin حتى هو لاغيير ديالها تنظن انا كاع من هاد لي رونو اللي خرجوا جداد كاملين هي اللي عندها احسن les feux arrière هاد la forme ديالهم واعره بزاف وفي الطريق ملي تيتشعلوا في الليل عندهم واحد لوك واعر نهضروا على واحد الحاجه الفود آه، مارشايغ حتى هو داروه LED. و les caméras 360 المهم الكاميرا الثانيه والثالثه والرابعه راه كاينين في les rétroviseurs هنا le logo ديال Captur تيبان كبير هنا كاين ال bouton باش كتحل ال coffre. وال pare-chocs arrière راه ها انت راه كبير بزاف هابط هنا لتحت وكاين هنا ال diffuseur وفيه واحد l'embout صغير chromé جا زويون هو هذاك في بلاصتو ونشوف الكوفر نحلو نشوف كدير ال coffre اللي مهم بزاف حتى هو بحال la Clio فيه deux parties. coffre فيه 422 لتر حتى هو فيه deux parties. كتحيد هادي ممكن تزيد les sièges القدام كتولي فيه تقريبا شي 536 وكاع الى نعستي les sièges كتولي عندك 1275 لتر donc من الداخل صراحه راه تتشبه ال Clio المهم le volant multifonction, on a les boutons, il y a le régulateur, on a pour contrôler euh, commande vocale, plus le média les fait. غير هو ال compteur هذا في ال Intens اللي كينزيد واحد le pack كاين الكونتور فول يعني 10 pouces ماشي غير الوسط لي ديجيتال زيد عليها ليكرون 9.3 ميم اللي شفنا في la Clio RS Line les commandes ديال la clim c'est les mêmes تقريبا les ports USB كاينين جوج كاين l'auxiliaire هنا كاين la charge induction اللي عنده التليفون كيتشارج هكذاك كتحطو pommeau de vitesse six rapports لتحت هنا كاين واحد البلاصه فين كتحط la clé لان هنا تحت كاين الهول ديال الفران امام لي سياج تقريبا حتى هما تيشبهوا ال Clio وفيهم هذا le style ديال لا لابويتات زوين وفيهم جوج ديال les couleurs تعطيك واحد ال rappel ديال la couleur extérieure les commandes اللي كاينين هنا باش كتشعل الضو bon هي راه فيها déjà الضو اوتوماتيك دائما شاعل هنا باش كتخدم les essuie-glaces وهنا كاين ال bouton باش كطلع الضو وكتهبطو وباش كتزيد الضو ديال l'intérieur وكتنقص منه دابا غنقاد la position ديالي de conduite المهم غنقادها مو مزيان هذاك الشيء غنديرها على حساب راحتي هنا انت ال volant تا هو réglable غنديرها دابا راه صايق مزيان غنمشي نركب اللور ونشوف البلاسمون واش tranquille ولا لا <laughs> الصراحه كاين l'espace واخا كاع تزيد حتى لهنا راه كاين l'espace اللور كاينين هادو les aérations وكاينين deux ports USB وواحد ديال la charge 12 فولت أه العلو بالنسبه لي انا 1 متر 78 وكاين الصراحه l'espace tranquille غنمشي لداخل ونشوف اه حتى لداخل الصراحه مرتاحه و tranquille يعني طومبيل واخا هكاك آه، ديال 5 personnes المهم نمشيو لبعدا les modes. كاين ماي سنس كيتبدل ال compteur كيكون عادي فيه هنايا les tours par minute وهنا ال compteur ديال هاد الكيلومتر كتمشي ل mode sport كيولي ال compteur الوسط وفيه اللون احمر وعلى اليمين دايرين واحد الحاجه زوينه كتعطيك حتى ال couple وتعطيك حتى la puissance ديالها horse power كتمشي الايكو يكون تعطيك بالخضر وهنا ممكن نكونفيغيرو كاينه MySense هي اللي ممكن تبيرسوناليزيها كيما بغيتي تنديرو configuration كاينه la direction l'éclairage l'ambiance حتى هو زيد عليها ال compteur حتى هو ممكن تقادو كيما بغيتي sport تردو confort ولا كيما كان فيها في الاول المهم حتى l'éclairage تيتبدل ها بحال par exemple في ال mode sport غندخلو l'éclairage جيو les réglages. ملتي سنس هي اللي فيها les modes ترجعو هنا للور ندخلو هنايا اد او باركينغ ممكن désactiver الرادار د القدام الرادار د اللور الا بغيتي الصوت اصلا مش ك désactiver الرادار كامل كيمشي الصوت la caméra là. نجيو le son. ممكن ت modifier ه. انت كاين الاول انا نمشيو حنا للثالث الثاني والاول الاول اللي كاين وممكن تنقص الصوت الا déranger اك ولا شي حاجه ديرو غير بشويه تجهد فيه كاع نهضروا على les places de rangement. هنا كاين les porte-gobelets حداك la boîte à gants دير ليه واحد style ديال ال tiroir كتبرك هكذا كتخرج sinon على toit panoramique هذا راه ممكن تحلوه manuellement هنا ن tester و هاد ال toit نحلوه كاينه la position باش كيبقى مهزوز واحد شويه كاينه la position باش كيتسد في مره هي الاولى الثانيه كيطلع شويه الثالثه كيتحل حتى النص je pense هنا ممكن تزيد الاخر تيتحل كامل الطومبيل راه تتبعد منها انت تسد غتبعد منها راه غتسد راسها غنمشي حداها automatiquement كتحل بلا ما تقيس حتى شي حاجه كاين واحد الحاجه واحده اخرى تتبرك deux clics. كيتسد كلشي لا غير ريترو الزاج و ال toit حتى هو نقادو الكرسي شي شويه هي صراحه عاليه لا فيزيبيليتي ديالها شويه صعيبه كيبان الكابو كبير On a trouvé dans le pack, je ne sais pas. Il a options. qui sont le pack Techno Qu'est-ce que j'ai trouvé là, son nom, booz de musique J'ai l'écran 9,3 pouces. J'ai de le cockpit digital 10 pouces, la plus grande. La machine peut être que a s'ouvre. J'ai la lumière d'ambiance, les modes de conduite, la charge induction. et la caméra 360. Attends que 10 000 dirhams. Comment j'ai fait le poêle. La personnalisation l'intérieur. هاد ال rappel ديال لا اللي كاين في ال tableau de bord وفي آه، les panneaux de porte وحتى في les sièges كيتزاد عليهم 2500 درهم و le toit panoramique حتى هو 5000 درهم اليوم معنا السي عبد الله هو اللي جاب لنا الطوموبيل عافاك بغيت تزيد لي واحد ليكسبيكاسيون سيتها لي لي les prix وسميتهم les versions اللي كاينين و les packs نبداو ب les prix بعدا معكم آه، مرزق عبد الله conseiller commercial Renault في la concession Renault établissement حكم فخير اللي كاينه في الرباط كيتزاد غير في l'Explore وفي l'Explore عاوتاني يمكن لك تزيد le toit panoramique ouvrant كيتزاد هو و les vitres arrière surteintées مع ليكليراج اللي في الداخل هاد le pack 3 كيتزاد ب 5000 غرام يمكن لك تزيدو في l'Explore يمكن لك تزيدو حتى في لانطونس اللي معنا اليوم بالنسبه لانطونس يمكن لك تزيد فيها واحد le pack يتسمى تكنو بوز كيما شرح لكم سي وليد بحال Clio كيما شرح لكم سي وليد في le test drive ديالها كيتزاد ب 10 ملي غرام هذا هذا كاين غير في لانطونس بوحده d'accord donc هادو les versions اللي كاينين هضرنا على لي بي ا كونسوماسيون نسيتها بالنسبه la consommation mixte ديالها كتكون 4.4% مزيانه tranquille بدا تنشكرك بزاف حيت جبتي لنا الطوموبيل تنشكروا l'établissement حكام تنشكروا بزاف تا ال chef de vente سي علاء الدين الطالبي العالمي تا هو اللي عاوننا بزاف شكرا لكم نتمنى تكون عجبتكم الحلقه